بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana caranya istiqomah bisa mengikuti Rasul? Dengan mengingat surga, dengan mengingat neraka, dengan mengingat hidup sementara dan dengan mengingat kematian yang pasti akan terjadi. Pernah nggak kita mendengar ada orang yang sekarang ini usianya 400 tahun? pernah ada. Paling maksimal 100 itu pun jarang mati. Mati Pak. Dan berakhir dengan bungkusan kain kafan. Kita itu pasti akan menjadi seperti mereka. Maka kalau kita ingat itu, semoga kita bisa istiqomah. Apa sih yang kita cari? Sebanyak apapun harta yang kita punya itu tidak akan pernah kita bawa ke liang lahat akan berakhir dan itu pun bukan untuk kita. Untuk istri dan anak kita kalau kita sudah meninggal. Buat ahli waris kita. Untuk apa para wajah tampan, cantik, kulit putih dan seterusnya. Kalau ternyata tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat lima waktu saja jarang dijaga. Ini musibah. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai keburukan. Allahu a'lam.